नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि कैसे गोल्ड लोन को हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी ले सकते हैं what is the difference of long term and short loan किसी भी कस्टमर को अगर गोल्ड के ऊपर कैश चाहिए या वो गोल्ड के ऊपर लोन लेना चाहता है अगर तो वह कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए लेता है तो लॉन्ग टर्म में उसको ब्याज कम देना पड़ेगा अगर वह शॉर्ट टर्म में लेना चाहता है यानी वह सिर्फ वन मंथ के लिए ही कैश को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे लो इंटरेस्ट में वह प्राप्त हो सकता है अब बात आती है कि कस्टमर कैसे चुनाव करे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म अगर उसके पास दस हजार का गोल्ड है और उसको वैल्यू सिर्फ पाँच मात्र पाँच हजार रुपये चाहिए तो वह उसको कम ब्याज वाली स्कीम में इस्तेमाल कर सकता है जिसमें उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा यानी लॉन्ग टर्म मिलेगी लॉन्ग टर्म में कस्टमर को वैल्यू तो कम मिलती है इसके साथ फ़ायदा यह होता है कि ब्याज कम देना पड़ता है लो टर्म अगर वो लेता है यानी वन मंथ को चूज़ करता है उसमें अमाउंट तो ज़्यादा मिलेगी लेकिन उसको ब्याज ज़्यादा पे करना पड़ेगा यानी अगर लो अमाउंट है तो इंटरेस्ट भी लो देना पड़ेगा अगर हाई अमाउंट है उसमें टाइम कम मिलेगा और ब्याज ज़्यादा पे करना पड़ेगा धन्यवाद दोस्तों